Este es el tercer festival. Este es la sede de Lila, Mujer. Este es el taxi con que nos vamos. Yo soy Juan la Escobar. Y después al estadio. Sí, sí que había eh, queda fácil de, de la toma Comiendo un buñuelo y café. Apenas vamos para el taller. Estamos en el colegio, Aquí en un sala de salón 18, sala de internet, buen internet. Esta es la sala donde vamos a dar hacer videos para internet. Una parte de mi colegio que más me gusta, pues decir el descanso y el refrigerio, Vea, pueden ver la gran fila que hay para recibir el refrigerio del colegio. para que sea galletas, eh, avena, empanadas, dedos, lo que sea, se acercan a recibirlo porque es una parte muy emotiva. Ahí la gente se anima a estudiar más. ¿Cómo es el proceso aquí? El proceso es que nosotros llegamos desde las 5 y media de la mañana a hacer los alimentos con mucho amor que es para ustedes pero hay niños que niños y niñas que no lo valoran, no, saben con cuánto sacrificio lo hace uno con mucho amor y a veces nosotros perdemos los alimentos tirados, pero bueno, no son todos. Yo me llamo Kevin. Kevin. ¿Dónde estamos? Me Kevin Levy. Estamos en el colegio Multipropaz, Multipropósito. Somos de Paz y lo que pues me gusta a mí cantar y bailar al piso. <laughs> Y me regalas algo que te ocurra. Algo que me ocurra, algo que me salga de la mente. Bueno, estamos aquí en la sala del sistema, más que conectado, llamando a las nenas. No importa lo que hagan y tampoco lo que digo. Para mí lo que aprendo es un gran sacrilegio. Papi, no seas tan pendejo, no te acerques a mí. Eso es muy chareo, algo real, algo que te voy a improvisar, lo que nos enseñaste hoy. Lo que le enseñaste hoy está cabrón, red para ti y para todo el mundo, para los chamacos que están en la calle como vagabundo para ti papi, para que te los lleves. <laughs> Al barrio, arriba. Ahí te voy, ahorita te doy una vez para que grabes. Este es el almuerzo. Eh, es miércoles, eh, dos y media, casi tres. Día dos. Y yo ahorita le estaba mirando al pucheco y ya me dio cuenta que yo le estaba mirando y estaba como cuadras con la mano. dirijo a casa Ocio a reclamar unos CDs, a un pelado y ahí voy al centro cultural y eh, ustedes tienen el negrito. Eh, pues lo que voy decir por Venimos a la casa ocio a un rato, a trabajar. es como trabajan los pesos. es? como En el Parque del Perro, rodeado de hojitas de Guayacán, que llueven del cielo. Todo el Guayacán, este es el Parque del Perro. biblioteca. ¿Esto va a ser qué? Un camerino. Entonces aquí va a ir todo organizado, el punto va a ir la ropa, arriba va a ir como la ropa de doblar, van a sombreros, eh, sombreros, pues. Gafas, <laughs> colección de sombreros, de gafas, de accesorios, de zapatos. ah vos tenés colección de, de Pues no es colección, es que yo trabajo en eso. Entonces, yo hago esto. Entonces tengo de todo. Entonces quiero tener aquí todo organizado, que sea como el closet. ¿Y esto era qué antes? Esto era antes un baño. Aquí estaba el inodoro. El cable va con una alfombra negra, con tapetes rojos. <laughs> <laughs> <laughs> La machera. Era chimba. <laughs> Este es casa ocio. Aquí queda el cartel. Todos tienen muy bonito el parche. Muy bonito. Esa gente es la que menos trabaja, por supuesto. Eso es la comida de hoy. Ellas ven. Está la comida. Eso soy yo. Estoy tomando Coca-Cola. Raro, raro. Me devuelvo otra vez para la casa Lila en el distrito, hay que estar en el festival un momentico. Ahí les voy contando. ¿Cómo así? La noche no. La noche por pues, el peligro. O sea, no estar amarrado. Estamos disfrutando del calabozo. Calabozo colombiano. Hombre, esto está decente. Hay otros hijos que que. No, está bonito. Está Por lo menos, ejemplo eh, profesionales nosotros ah. conseguimos y personas que puedan trabajar y todo el puesto, del medio. No, escúchenme. Y lo podemos cambiar. Una y 27. cambiar un poco. AM. Y, y errores que tenemos.